Siento admiración por el trabajo que realizan abuelos, tíos, padres, en fin, familias enteras que al explotar la tierra han logrado entender la conexión y el verdadero sentido de una relación que los vuelve un solo ser. Y esa simbiosis que se logra transmitir por generaciones no es otra cosa que la sabiduría necesaria para explotar la tierra de una manera responsable y con el menor impacto negativo posible. Es por eso que con esos conocimientos, los pobladores del municipio de Los Santos, Santander, afrontan los retos que esta relación les impone a diario, incluso los retos que trae el cambio climático. Hace aproximadamente 90 años, inicialmente arrancaron con el impulso del tabaco en unas pequeñas cantidades, digamos, .20, .25 hectáreas para inicialmente ese tabaco era cuando eso se compraba alisado. Como ellos venían de, de Zapatoca, y allá de esos lados que era la, la parte más antigua que tenían Barichara, Villanueva, Galán, todos esos sectores de allá, inician aquí en, en Los Santos el impulso en, en esa época. Desde la época de la colonia, el tabaco se ha convertido a través de los años en fuente generadora de ingresos, estableciendo un mejor futuro para el campo y las generaciones venideras. En Santander el tabaco ha sido un cultivo de herencia indígena. Este crece en las zonas cercanas y cálidas del departamento. Hasta el momento se cultiva bajo la misma tradición de sus antecesores. Los taites y los nonos, que lo primero los nonos eran cultivador antiguos de esto esta mata. Ellos eran los que realmente expulgaban. Y ellos no fumigaban, ellos llegaban y buscaban el gusanito así. Llegaban y expulgaban la matica así. Así. Ellos no llegaban y echaban veneno. Ellos era todo, era expulgadito, todas las maticas, todos los cogollitos. Pues a mí que me enseñara, me enseñara a mi papá. Mi papá pues, me enseñó. No digo que tengo antes más de 30 años, que yo a los 10 años comencé con el taco y tengo 46. Porque a los 7 años ya los chinos, más antes, ahora ya no porque tengo que ponerlos a estudiar, pero más antes a los 7, 8 años ya estábamos picando y cogiendo. Aquí se llegó a hablar que, el, sector tabacalero del municipio de Los Santos abarcaba un 70, un 75%. Pues, más antes nosotros cultivábamos un taco que llamaban borle. Ese, ese hacíamos el mismo proceso. Lo que pasa es que no teníamos que estirarlo como lo estiramos, como lo hicimos aquel. Ese lo bajábamos así que con una humedad buena, y lo sacábamos de la cabulla y lo directamente del cajón. Y lo, pisábamos y lo llevábamos a venderlo aquí al pueblo, una, a la compañía, ellos tenían una, copia ahí de compra de tabaco. Siempre hizo falta mucho que no se, no se hubiera ido. del 2010 para acá, como el verano nos ha afectado bastante, realmente las cosechas mm, fueron muy afectadas. Los veranos, solo hay unos veranos mucho largos que pasa un año, caen para ahí tres, cuatro aguaceros en todo el año. Y gente que no tiene cómo recoger agua para poder trabajar. Se pierde, la mata de seca. Con el pasar de los años, las condiciones climáticas se deterioran más y más. Son comunes los incrementes veranos o las incesantes lluvias, causantes muchas veces de desastres. En el campo, las sequías pueden acabar con cualquier tipo de cultivo. Para eso es necesario tener diferentes planes de contingencia, con la finalidad de mitigar las consecuencias del clima y evitar daños en los cultivos. aquí la gente tenía sus familias, todas se dedican a su cultivo. Y al irse en ellos, entonces viene una desintegración de la familia, entonces se llama impacto social. Y en la parte económica, porque aquí se, movía más o menos, se, estaban comprando, se llegaron a comprar hasta 6.000 cargas de tabaco, bolle, que eso es un, un volumen bastante grande de dinero, y se comercializaba aquí mismo en el municipio. ¿sí? En Colombia el sector tabacalero produce dos diferentes tipos de tabaco. El tabaco rubio tiene unas tonalidades entre amarillo y caoba en sus hojas. Su proceso de secado se hace al sol, ahumado o al fuego. Las variedades que se usan son Burley y Virginia, este último secado al aire o al horno. El tabaco negro. Sus hojas varían de tonalidades entre marrón y negro este es secado al aire y luego pasa por un proceso de fermentación para enriquecer su sabor. Las variedades que se usan son tipo García y tipo Cubita. Existen otras variedades de tabaco negro aquí que nosotros las llamamos regionales. ¿Por qué regionales? Porque son variedades que no tienen, digamos, una, un estatus de variedad como tal, sino el cultivar mismo la corta, entonces la saca, esas semillas pueden, están cruzadas digamos, no son netamente puras. Entonces, por eso se la llamamos nosotros, catalogamos como variedades regionales. Pues el proceso de siembra lo, traemos de un cultivo que llaman eras y de allá lo traemos a plantarlo aquí en el, en el corte donde vamos a sembrar. Traemos la plantica. La profundidad para de unos 10 centímetros se hace con una barra. Y de, distancia puede de 50, de mata a mata, entre mata a mata. Nosotros arrancamos prestando la asistencia técnica directamente desde la hechura de semilleros. Eh, aquí en esto se manejaba la hechura de semilleros tradicionales, tradicionales en era, en tierra, normal. Aquí, aquí la gente acude mucho a, las lloviznas, a las lluvias. Cuando vienen las lluvias, entonces empiezan las a ese y a sembrar. Algunos tienen sus depósitos de agua y así iniciamos entonces el trasplante de semillero al campo ya directamente, por ahí de los 55 a 60 días del semillero. ¿Cómo es la siembra? Eh, normal, se ara, se prepara bien el suelo, las distancias de siembra que son recomendadas es un, metro entre calle por punto 5 en, entre mata y mata. Estamos hablando de eso que a una hectárea le, están cayendo, le caben 20.000 matas de tabaco. Eh, iniciamos ese proceso, viene la siembra, eh, por allá a los 8 días se están haciendo las resiembras, Empezando hay que tratar la tierra. después sembrando el semillero. Y después colocándole químico. Y después esto, Nosotros, Nosotros, fertilizante como abonos, nosotros colocamos cafetero, químico. Eh, de, veneno colocamos envertina o colocamos sevin, pero ya el sevin lo acabaron. Cuando está pequeño, lo lo, abonamos en agua, en toda la patica en el hoyito, con un pocillito le vamos echando. Después de que ya esté grande, lo llamos y le colocamos en pepa. ¿Sí? Le hacemos tres de ciervos. Eso para cada 20 días se le hace. Mire, estas, estos son los altagaticos que rompen las hojitas. Así es como las vuelve mire, puros huequitos. Entonces esto ya pérdida, mire es que el maíz mantiene mucho una avispa. El maíz le sale una avispa y el maíz le ayuda a uno con la plaga del tabaco. Porque le sale un gusano, un gusano que lo llamamos nosotros acá cachudo, y ellos la avispa llega y lo, prenden y se lo tragan. Entonces ellos nos colaboran muchísimo para uno menos fumigar. Eh, inicialmente toca controlar mucho en, la siembra y, empezamos ya a aplicar algunos pesticidas para mantener la, cosecha en, buen estado. Al principio ya cuando el trasplante es el gusano trozador. Hay unas plaquitas que nosotros llamamos el Juan Viejo, que es la misma candelilla que está en el suelo y también empieza a afectar a ellos se le hacen sus controles fitosanitarios a tiempo y se logra restablecer bien la sanidad del tabaco. Ya esto, como, como usted ve ya estas barreras vivas que las llamamos nosotros, eso es para controlar otra clase de, estos como es los virus en el tabaco, porque es que el virus afecta al tabaco. Entonces para que la mosca, que es la principal transportadora del virus, entonces llegue y se estrella ahí y deja ahí el virus, ya cuando pasa el cultivo ya no va a causar daño. Hay otras plaguitas que ya se manejan, que es la pulguilla, pulguillo que llamamos, entonces toca estarla controlando porque, o pues, si no rompe la hoja y, se daña el, este. los afios, el gusano cogollero también afecta mucho, la lora, la lora que es el grillito ese verde, también toca estarla controlando, si no rompe la hoja y la daña. tabaco tipo García es un tipo de tabaco negro, producido en su mayoría en Santander y Boyacá, por las características climáticas de esta región. Además es el que tiene mayor uso por parte de la industria tabacalera en la elaboración de cigarrillos. Por ahí a los 15 días se hace el, primero de hierba, porque a los 30, 35 días se hace el segundo porque. Para el tabaco negro, que es el que están ahorita, tipo García, que es el que están ahorita sembrando aquí, ellos inician recolección, la primera recolección están quitando las bajeras, por allá a los 45 días. Una mata de tabaco le puede dar 8 o 10 cogidas, normalmente. Las plantas de tabaco poseen la capacidad de rebrotar al cortarse. Los tallos pueden alcanzar una altura hasta de 2 metros. Están divididas en hojas bajeras, media mata, hojas alteras y corona. Dependiendo de la ubicación está dada la calidad de las hojas, su aroma y su grosor. Esto hay que quitar el cogollo para que toda la mata estire igual, y si no esto queda pura brosa. Mire, esto es lo que se quiere cuando el taco se capa. ¿Sí ve? Mire. Cómo se está estirando. En cambio cuando vea, cuando uno le quita uno, entonces queda todo esto chiquitico, porque esto le traga la fuerza. Está florecito. El clima ideal de, para el tabaco negro, hablamos desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1400 para lo ideal, eso es lo, se puede sembrar tabaco a 1600, 1700 y 2000, pero lo ideal para el tabaco negro es eso. Sobre todo de, le estamos hablando de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar para el tabaco Son los mejores. Realmente los tabacos, el comportamiento es mejor en, terrenos que sean franco-arenosos, que no sean tan arcillosos. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha arcilla, entonces viene el encharcamiento. Cuando allí o cuando hace mucho, mucho se queda, entonces se compacta. Entonces los terrenos ideales son que sean más bien como franco-arenosos que no sean tan ansiosos. Luego del proceso de cosecha, el tabaco es llevado al caney, una estructura artesanal construida en bareque, madera y tejas, con la finalidad de secar y curar las hojas de tabaco ensartadas en cuerdas de fique. Es importante que el aire circule en este lugar, ya que se acelera el proceso de secado al tiempo que se eliminan olores. El tiempo determinado para el secado de la hoja está entre 30 y 35 días. Pues tenemos que traerlo el, donde tenemos el cultivo, acá y acá en esto lo, lo ponemos en pilitas y lo ensartamos con una aguja y lo pasamos a una y Hay que subirlo aquí, así como está. Y ahí seguirlo escalando así hacia arriba, para que vaya dando el, este secado bien, ese se deja, cuando hace buen clima, se hace, o sea, que alumbre haga calorcita, se deja para ahí 30 días. Y si hace más, pues unos 35 días. Cuando, cuando ya no le vemos, que se le ve esa, esa venita así, algo verdecita, cuando ya no, ya no le ve, sino toda seca así, ya ahí se ve que está bueno para, para realizar. todo lo más para sobrevivir, para ir comprando lo de comer, para el vestuario. Esa es la única fuente, todo lo más, la, la mata que aguanta más poquito para el verano, porque es muy seco. Por no dejar uno la costumbre de trabajar y no dejar la finca, así que, o sea, no abandonar la finca, seguirla que siga produciendo algo. El campesino posee la autenticidad de sus raíces, hábitos, valores, costumbres y el gusto por el trabajo que realiza a diario, cultivando y cosechando las altas demandas de productos agrícolas. Los otros que quedan aquí están tomando la orientación y determinación de sembrar otros cultivos que para suplir mm, lo que sembrar de tabaco, como donde tienen la agüita, siembran la maracuyá, algunos siembran por ahí tomate, así cultivitos para suplir esas necesidades. Ahorita por tengo tomate, tengo maracuyá, tengo yuca y tengo maíz. Un tiempo sí daba, un tiempo sí. No vamos a decir porque cuando estaba la compañía, esto era un precio seguro. Este era un precio que más o menos el bolo nos lo pagaban a 600 la carga. Antes usted lo que cultiva viva seguro, pero ahorita no, ahorita usted está a toda voluntad de, de, uno. Los insumos muy caros, los jabonos caros, ya un obrero vale 38 mil, 40 mil pesos. Esto se va a poner muy crítico. Esto se va a poner muy crítico porque se llegue el día que ya nadie quiere trabajar en el campo. Es que ya acá para abajo, toda esta tierra es toda de trabajo. Y yo creo que ya no vemos 100 familias trabajando, cuando aquí para abajo hay más de 500 familias. Todos se han ido a trabajar en construcción. Actualmente el tabaco que están sembrando aquí en Los Santos los cultivadores, les queda solamente sembrar para la plaza, vender tabaco alisado, eso lo venden en pie cuesta, que es la única parte de fuente que viene. Aquí hay compradores que los vienen, lo llevan, lo compran y lo venden allá, Eso llegan a las casas. Y y ahí les compran el tabaquito a la gente. Realmente la cosecha de tabaco nosotros la tomamos de, de 130 a 150 días. En 150 días usted ya sabe, ya vendió lo último, ya sabe si tuvo pérdida o ganancia o qué. Estamos hablando de, de seis meses más o menos, desde cuando inicia semilleros hasta la terminación de la cosecha. Las costumbres de un pueblo son su gran riqueza cultural en el campo son parte importante de la motivación y el orgullo que sienten los campesinos por su labor. Entonces yo ya estoy, digamos, dispuesto a seguir luchando por el campo porque yo le cogí mucho amor al campo. Yo sí, yo la vida mía es el campo, yo voy al pueblo y para mí es un día y para la casa porque no. Yo ya me siento mucho amañado aquí en el campo, es que uno tiene todo en el campo. Tiene su vaque leche, sus gallinas, sus cabros, todo. En cambio usted en el pueblo no puede tener eso y la tranquilidad del campo. El campo es muy tranquilo, muy bonito, bendito el Señor. El único problema son los veranos, pero en el que haya agüita o que llueva, es una bendición de Dios, porque el campo da todo, todo lo que usted siempre le da. A través de la agricultura, los pobladores de regiones como esta le dan impulso a un país que tiene en el sector agrícola un futuro productivo por desarrollar.